cociña das nosas aboas e das nosas nais. Esa cociña de produto, esa cociña feita con cariño, esa cociña que nos identifica como povo e o facemos con un centro de formación profesional que é un orgullo porque é un centro de formación profesional referenciado que ten moitísimos recoñecementos que é o Carlos Oroza ao final a veciñanza ose de Redondela está sorprendida porque dirá que pasa ose aquí, pero iso que queremos tamén, non? É eh, revolucionar un pouco que a xente se achegue ose tamén ao mercado con algo especial, que é degustar os nosos produtos como o noso propio eh, choco da, da ría, e eh, que lóxicamente que mellor espacio e que mellor lugar que este mercado, que tan orgullosos e orgullosas estamos os Redondelas e a Redondelas. Porque Europa tamén defende os mercados de proximidade, os que atenden as persoas que teñen o produto do día, produto de enorme calidade, e tamén quero mostrar o orgullo de todas as persoas que traballan neste mercado, que manteñen estes mercados tradicionais, onde tanta xente ven a mercar o mellor produto do mundo que o noso, o de Rías Baixas. La comprensado con grelos a feira, arroz negro de chocos, larpeira, bebidas, ponches de Sansón e Queimada 4.0, pero a maiores teñen feito algo que eu recordo de nena, que eran as sopas de burro cansado.